cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La la casa del merengue. La, la, la, la, la, la, la. Y la casa de la bachata. 納めです大好きなんですよこれね麻婆豆腐も好きだけどではいただきます春雨はねこんなに食べれるっていうのは嬉しいことですよね 菜と一緒に作ってみました 아시냐며 주자가라도 있겠네 한마디 하면 결국에 시군이 아니냐 雨が降ろうとジムには通っているんですけどやっぱりジメジメしますねましてマスク着用ですからね暑いのなんのって 毎日ね、向かいの方の家にベランダがあって、まあ、そこの奥さんが洗濯物を干すんですけども、いつもキャミソールなんですよ。キャミソール着てね、で、こっちは周りながら、俺の部屋見て、部屋ってくんですけど、なんで前からキャミソールなんだって思っちゃうんですけどね、まさか誘ってるみんなバカな。でもこの間ね、 コンビニトも自転車持っ走ったらそこのおっさんピアンに出てきてたんですけどね T シャツなんですよあこれ T シャツからキャミソールに着替える時間なかったんだななんてバカなこを一人してたんですけどもねどっちが変態だという話ですけどね べるラー油は大好きなんですけどもねこれ普通のラー油なんですようんかけた方がうまいかもしれんな タスコじゃね合いませんからねスタチオは さん出るんですよ、まあ、半額とかねやっぱりこの時期腐りやすいからかな コインランドリー見に行ったんですけどね乾燥機全部回しましたねやっぱ洗濯物多い家は乾きにくいし乾燥機でなきゃなかなかね大変だと思うんですけど たら嬉しいですよね卵も春雨もあるし焼きビーフなんかも好きなんですけどもねどっちが好きだろうって考えたらこっちの方が好きかな が2021年の7月26日までなんです賞味期限ってやっぱり守らないとダメなのかな1ヶ月ぐらいしても大丈夫なんじゃないかな20年前の 缶めちゃめちゃいいですよ買ってもうそのまま放置して20年間経ったマグロのツナかなんかだったかなまあそにどこか知らんだけど20年経ってもね大丈夫でしたよ 提供する側にすれば賞味期限が迫ってる商品なんか安売りして少しでも利益が入ればいいやみたいな感じかもしれないんだけど別に俺賞味期限過ぎしたってょっとないんだけどねじゃ生ものはねちょっとダメですけども加工されてるものはね そうだな毎晩鼻毛じいさんの自宅毎晩なんとか直してもらいましたうんもうこんなこともできるんだなって感心しましたけどねやっぱ先生腕すごいわ ってたんですよで薬もらってきたんですけどもなんと薬代だけで7000円ですよ7000円たまりませんね本当医療費ってバカになりませんよね確定申告でね医療費控除出せばちょっとは戻ってくるんだろうけど全部は戻ってこないしね れあたりのまだ腹6分目ぐらいだなもう一つは辛くいけそう自分に来たしてからもう腹減っちゃ腹減ってしょうがないしソーセージとかも飲んでるんですけどねそのもんじゃお腹すいちゃうんでやっぱり食べなきゃダメなんですよね 麻婆はすめんがさ次は麻婆豆腐かな あ大変美味しゅうございましたそれでは皆さんも美味しくご飯を食べてくださいねごちそうさまでした